Kwi-mental maths yakaweek 7 utishala usebenza ngomtya webeats apho aveza inani elithile ze abaxelele inani alinqwenelayo umzekelo uveza iibits zibe ntathu athi ndinqwenela ukuba nezintandathu kufuneke ndongeze zibe ngaphi abafundi ke baphendule uba kufuneke wongeze zibe ntathu Le nto ke ibanceda bafunde ukusebenza ngebhonzi ngokutyibilika.